yesala omulangira owanji sebo simanyi oba ontegedde <laughs> nedda sebo nze sisitowalinga simu nze mba akuba gwenkwata mm. kanziremu neyanjula ebuto esebo eh, fe bakwana oba abakwagala ennyo <laughs> mm-hmm. abawonolaini medias uganda abanjagala ennyo oba abansumbuwa <laughs> abakwagala ennyo mm, wali badde ogamba mm. abakusumbuwa ah, tetukusumbuwa aye ate gwe simu mbambi awo ndi mu birala ongwira okuba essimu oba leero ate katogenda kumbuuza kiba ne musajja gwe bankuggyeko bujja omukama ye ntonzijaako hmm. nobwe mpayo eddakiika nga nsanvu zimmala zonna naze ndi kulunaku buleretu bwangu buno obusimu mukama wange mbadde nkusaabusabi kubanga kati gwe gwe twasigaliza eh. okusomesa eggwanga lino uganda anti ekizibu kyolina ongwira bugwizi newemba nina byenkola gwe mba ndyawo essimu ezi mutemubeerako naappointment mukama wange nansonyiwa wangisera okusaba kwabangi abaani abasabye abantu baffe abali ku online media zi uganda <laughs> eh. ne baŋŋamba nti nziremu kukubira akasimu waliwo ensonga ze baagala okumanya kojjange mubiri franka hmm. yaŋŋambye nti ndooza abavuma batandise okutegeera tebavumya naye nagamba nti siri ku social media naye yabeerako hmm. yatera okuwulira ebintu byammwe eh. ah, mpozi olwogwe yaŋŋambye gwasaasidde nnyo hmm. mukulu mukasa hmm. eh, mukulu mukasa simumanyi era simulabangako naye bwanaddayo ku buvu bwerinnya lye hmm. osanga anayambibwa <laughs> obadde ogamba kimukwano kakati mukulu mulangira waliwo ensonga ziringa nnya bataano nga tusaba n'obuwombeefu bungi hmm. Ah, abantu baagala kumanya hmm. endowooza ekwala eh, oli wantereeza naye ngenda njiga oluganda baagala kutegeera ku ki waliwo ensonga ze baagala okutegeera hmm. ezikwatagana ku ttaka mu uganda yonna aa ah, ettaka lya buganda uganda abantu abantu bonna baafuna ettaka nga balaba nti hmm. amataka agamu gatundiddwa ah, wetulaba nenakigalala Mm. ebanga mba waliyo yakonya ku ttaka lina kigalala ettaka eh, lina kigalala waliwo yalyogeddeko ngaayagala kumanya uh, waliwo neyakonye ku ttaka lyerubowa mm. kale n'ensonga nyingi naye tusooke neeyo ey'ettaka mu buganda wokka mm. si weewali ekizibu ky'ettaka ettaka liri mu uganda yonna naye mm. buganda kyeyawukana ku bitundu ebirala mm. ne tolo tolo yafunamukko mm. ettaka lye baafuna oba etteeka lyettaka lyabwe lyakwataganamukko siriringa nga bwolaba mayiro Mm. naye ka freehold yabwe yawukana ku zine za public land mm. oba etteeka kati so bwetuba twogera ku ttaka buganda kyeyawukana ku bitundu ebirala byonna mm. yo yafuna mm. ettaka eriyitibwa erya mayiro langi hmm. era nebeera ne woofiisi eya mayiro registry mayiro kyeki mayiro lyekati nganza atagula nku ku ttaka hmm. ne bannanga abalala abali eyo bwe tufaanaganya nti nange sigula nku ku ttaka omuntu yandibuuziza mayiro landi kyeki mayiro landi hmm. lyettaka nga bwagenda nti buganda yeyafuna ekintu kyetuyita mayiro mayiro wabeerawo mayiro landi mm. ne public landi mm. oba gye bayitanga crown land nga tukyalimu mu matwale gabangereza mm. bakitanga public crown land mm. era zafunanga ne crown land numbers mm. ne mayiro neyo negyefuna mayiro mayiro gikayitanga mayiro mayiro registered volume mm. oba mubufunze mrv mm. era mayiro eyo nanyini kyapa ekyo mm. kyafunanga nekyetwayitanga kyebayitanga final certificate final certificate final certificate yonza kyo kintu ekyasemberanga yodda nti final certificate number bweberanga ya erinnya lyo ggwani nze kakoza isima ng'olina ekyapa kye ekya mairo land ng'olina ne mrv yo ng'olina ne final certificate number yaayo mm. omuntu yenna yafunanga ekyapa gwe wenyini guwamuwanga transfer okujja ekyapa ekyo ku ku ttaka lyo hmm. gye wabanga olina hmm. kati public land oba crony land lyettaka eryasigali lyali anda gavumenti y'abangereza hmm. era bwe bagenda bwogenda mu tteka lya lukumu lwena nkaaga mu gumu ate uganda land commission netandika okukola mu nkaaga mu mwenda mayiro esigala mu mayiro register oba mu mayiro woofiisi ni public land ni gina mu Uganda land commission mm. kati bwolabe entale zizze zibawiiza ettaka mm. ezisinga obungi bebeeyita abanene mm. abazze bakola ebimu ebyapa bya freehold ebyali badde biva ku crown land hmm. olwokuba nti bayina emmundu n'obuyinza bonikye batwala ng'obuyinza mm najja ku mayiro y'omwami omu gwe twogera naye mu kiseera kino mm. naakuleka ekyapa kya freehod freehod kiki freehod mm. gye twali twogerako kyekyapa ekiva ku public land oba ekyavanga ku crown land mm. naye era nakyo kubanga nze bwembadde ngoberya amawulire ku tivi n'owulya ngaoli avudde ekolola okuba munene n'agenda ekasanda oba n'agenda erweero oba n'agenda e nakasongola oba n'agenda ejjinja oba wawa n'asengula abantu ku ttaka mbu olwokuba yafunye ekyapa kya freehold hmm. naye nga bwova ku title ordinance mm. eya hmm. lukumi mu lwenda ssatu lukumi mu lwenda mukaaga hmm. lukumi mu lwenda munaana hmm. era n'erina etteeka bwe lyajja lyetwogerako erifuna ekyapeti ne kya firihood lyalambika bulungi emitendera oba abategera olulimi lwaffe luno olunyanyimbe procedures of getting a few title mu uganda n'erino lyalambika emitendera gy'oyitamu okufuna ekyapa kya firihood mu uganda mm. e ripoti mukulaga ekibba ttaka uh, nga ndi under sfi hmm. nagiragako omukulembeze wa uganda hmm. nga nayita ekintu kino nga takitegeera bulungi kankitwalibwe ntyo hmm. kubanga namulaga ne bwabeera looya kati nga gwe gutogera naye mu ekiseera kino hmm. n'omukubira esimu n'omugaa nti waliwola ettaka lyengenda oggula liri ku bulooko namba wet hmm. naye ekyapa kino kya firihoodi hmm. teyaligenze bugenze ku sisitiimu hmm n'alaba nti liri mugerwa n'agamba nti ettaka gye ririsasula hmm. looya yenna kiraya nti lwali muwadde ebulooka e, e, eno ne fotokopi yekyapa nga ddala kya freehold hmm. bwe yayituse ku system n'asiŋŋaanayo mugerwa hmm. yali badde asabira ddala ne fayiro okunoonyereza okutuufu fayiro eno mugerwa agenda okutuguza ettaka lino bagenda odiguza kiraya nti wange yayita mitendera gino egya freehold oba gyoyitamu okufuna ekyapa kino kyengenda okusasulwa hmm. emitendera gyegitya mu luberebere bajjajjaffe olo kyebayitanga village consent oba ekyalo nekituula kyamanyi hmm. naga nti bane mutuuze munnaffe ono kisaali agenda ayagala kufuna taaka hmm. oba butereevu ku ttaka lye ku kibanya kino kyaliko ayagala kifunira kyapa kati abatuuze bano ne banneyibbabo abaaba bakuliraanye abaliraano baatuulanga ne bakolera ebbaluwa ebbaluwa eno ngeriko ne sikeeki eraga nti omukulu ono gwe ayagala okufuna ekyapa ku ttaka lye oba ku kibanja kye kino asalagana nekikasekende nerukwago nebuuza abali awo nekisa asalagana nabo era sikekyo nekubibwa nga eriko ensonda zino mm. abalinga nga baliranaabe ku kibanja ekiri ku crownland oba ku publand naye nga yevuddemu nagamba nedda etteeka linzikiriza okusaba ekyapa kino wano wentudde wadde ettaka lya gavumenti mm. owuliriza bulungi kakati bano bamala okulaga emitendera gyonna gyonna gyonna nti asalagana negundi negundi ah. bakoleranga ekiwandiiko ekikusindika kyetwaliise area land committee ah. kati eri era ne komiti bwogenda n'ekiwandi n'ebbaluwa eno okuva ku batuze ne sketch eno eraze bwoyitingana nabo ye ate ekijere tekiba kyanjawulo eryera ne komiti erina okufuna obukakafu obulaga nti ono azze okusaba atandisa emitendere gy'okufuna ekyapa kye hmm. ettaka teririokonkaayana yonna tekuliko muntu yenna mulala lyono era n'ono yennyini nnyini owa erand community era addamu n'akuba sikeeki gyemu hmm. kimuwa enkizo okunoonyereza mu bataka ba wansi ddala kituufu no gwe mutusindikidde ettaka no teririko omuntu mulala yenna teririko nkaayana yalimirako yalundirako yakolerako ebintu bye hmm. kati erand community ekwongereko kitwayise district land board district land board nayo esindika district land surveyor era neyinakola investigation yemu nga disciplinary board eyina okakasa nti onasabye kino ekyapa ettakati dirye oba ekibanja kino kike tekiriko nkayana yonna yalimirako ddala kitufu asalagana negundi negundi negundi kyenkuzayo negamba nti kyengambi lawya yalifunye fairo nalaba nti ono twagenda otuguza freehold tayite eno emitendera gyonna yagiyiseemu okufuna ekyapa kino kyagenda otuguza mm. tokoma ku sisitimu naye genda osabe ne fayire nokuba fayire ebeerayo owulya bulungi kati district land board ya district asiteetuula mm. oli tetuta minatisibiki ne bakuterawo obusente obutonotono mm. kyenabuuza minisita migereko about lubowa landi mm. yagamba mr president i hear that land of lubowa is the freehold land mm. nunga watu naganda yes i hear the freehold land just here here uri ya uri zi hmm. ne mga onande bo minister mingire kwa chiminya wadane kuli qualification izi nga za catering hmm. ne wakuwe chalani zajanga ya soma ya kufuma president na muwe chalani na tula ministro yeri taka ngatama hivya taka ne mugambe chigambo fili chitegeza chintiwerele ati hold inti nyeza so how can he hold someone is the property for free gwofunye byabwerere kakati emitendera egyo ono bwe yabeeranga agigusiza yaisasulangayoko obusolo obwetagisa bugundi disland board oba board yekitundu ne bamuwa ettaka hmm. oba n'afuna ekyapa ku kibanja kye kati olwaleero osuŋŋaana omuntu n'agamba nti agenda kusengula abantu enkumi ssatu naye ngaomuntu oyo ye olwokuba nti nali mu ofisi yamuwa ekyapa erinnya lyerimu eggwanga lyerimu hmm. asula kololo tasulangako ku ttaka eryo ku kyalo tebamumanyi naye najja buzina kyapa nasooka ayitira ku poliisi n'abawaza abawa nagenda abamu babula ne erosi yennyini nyini bagiyitiramu erosi n'amanyira dda nti omuntu ono gwe ngenda okukkiriza asengula abantu ku ttaka tasulangako ku ttaka lino tabeera nga kuna ku kyalo wabula ye alina omuntu we mumanye alandizi yentebe ebintu bino ebyettaka byetwogerako hmm. ekizibu kiri mu kitongole kyebyettaka ekizibu kiri mu poliisi ekizibu kiri mu kooti ekizibu kiri mu nguzi egabwa hmm. ojja wegendereza nnyo omuntu ono ajja okusengula abantu bano poliisi abali mu bitundu ebyenjawulo abali ku police post abakola ku nsonga z'ettaka tebamanyi bya ttaka ate mu butamanyala bya ttaka ne bagattamu n'enguzi kubanga ze nakibinge bwe mbeera nga ondeetedde nga mbadde osi owekitundu ekyo wa poliisi oba nga nze ntudde mu ofiisi ya poliisi ekola ku byettaka bwondetera ekyapa kino nga kya freehold nsooka kugamba nti saakiiri luddawa nja kusindika omu ku bakozi bange byenkuba naaba omu ofiisi eyo bagende bakole saaki eno nga sirinakuwa poliisi genda kusengula bantu ddala hmm. ono aleese kino ekyapa kya freehold yayita mu mitendo egifuna ettaka lino era kuba bwonaokireeta leero nga ku lwokutano yagga nti komawo wiiki ejja eri ku mande eri oba ku lwokutano lwa wiiki ejja ngende ku kyalo kwerusi nga buuze nti omuntu ono aleese kino ekyapa kya firihod agamba nti yagula ettaka lino abadde ngaasulawa mu kitundu kino hmm. era abadde alimirawa era abadde akolerakuki ku ttaka lino mm. unalese kino ekyapa kya freehold mm. so polisi yalibadde ekola ne investigation nga gyegambye genda ku kyalo oli alese e- ekyapa bulooka eri bina ataano mu ssatu bina ataano mu ssatu eriwanti eri mawokota genda emawokota ku bulooka eno okule okunoonyereza si bwomala okufuna okunoonyerezaako ntono tiyayita mitana te ku kyalo tabeerangako ntaka talibeerangaku hmm. bwakomawo omugende nti wayo wategedde tetugenda kukuwa security kusengula abantu bali ku ttaka omusomesa etteeka lino letugambye gino emitendera oba procedures omuntu gyayita mufuna ekyapa kino ekya freehold obuzibu obunafu webuli naye ono ajja nasanga ndeeta example so sitera nyo okuyingira mitu byamawanga azeye lwabusiiza hmm. lwabusahaye osi dpc yetunye omujuni kati bwe ne bamwaniriza ate natekayo nekkasente hmm. ekyo kizibu nakyo tikifunye nnyo era ogenda okulaba afande gundi bagana okugyayo erinnya lye ani ali ku poliisi yaawo kubanga kino ekintu kyajja kitegeke kino ekintu kyokubba ettaka zezimu ku agenda bannaffe mwe gye baabakweka gye mutaalaba oba gye mutaalengererawo hmm. ne mu 1995 bali bakola etteeka lyabwe ne bakulembeza ekigamba mbu owekyapa yasooka okuwulirizibwa owekyapa yabeera omutuufu yesi ozze n'ekyapa naye ekyapa kino endagaano gy'olooteddeko lino ettaka waligula kwani ompuliriza bulungi nguwulira omukyala bwe nzijjukiramu ennyo onalebo nambozi ojjukira akatiko ka paliamenti kebasookamu paliamenti oluvannyuma eyo kebakkiriza okwewola sente okuzimba eddwaliro erubowa mm. njakala bannayuganda abawulira amawulire ago baba abaagala bako mm. nambozi onalebo yabuuza abantu bano echapa eh, chemulese mkachikoka chafi chafiri hodi fina fina tuchimanyi takari rubo wa mairo landi rubo wa isi private mairo ni uu nyachini chepo chafiri hodi mwachikoze mchaku mairo landi chavawa kyavaawa nkyala nambooze ng'ababuuza ekintu ekyo naye era bo baakulaga paliyamenti yagenda mu maaso ne bakkiriza okwewola ne bayiwa amajeeri obaowa ne bagenda mu maaso n'okuzimba eddwaliro naye nga ze nateekawo ki ekyalina ekyali ekyangu ennyo gavumenti bwe bateyina ssente nga wemutugamba tuteekewo obuwandiike bwe tulibanjizaako naye okuba nti omukulu omu wamaanyi nnyo nnyo nnyo alinga ngana waakuna ku bantu abaddirira mu pulezidenti mm. yangamba mulangira nakibinga eri nettaka likaddirabanga ttooke nti olikiraolitukodikira eninga oba oddyagala nga baalirya lino ttaka gwe tirikabiwandiiko nangamba tuyete kiminti ni takariyamwe elanzi vana yuganda wanaba uliza jine mikutu jamwe na chogira kuda kutivyeze nja uru ni wana zimbe duwari yori yiruvuwa mbaka kasa tuja dituwala baleke bize manga balo uzanti ya government bazimbi lafi kumate wali wanti gira gana zonana na chivi inge wana uruli uru rangira kusonga ze takariyiruvuwa chitina utuwa tuka ekyapa wekiri kyafuluma ennaku z'omwezi munaana hmm. omwezi ogwokubiri hmm. mu mwaka gwa lukumi mu lwenda abiri mwena lukumi mu lwenda abiri mwena ng'omulangira jjajjaffe yusufu ssuuno omwana wa mwanga omukulu yagabako dda kyetuyita gulanti gulanti eriranga bwolaba liizi hmm. naye gulanti eno ekigiisa gulanti ebeerako tamuzi oba emitendera bwenkwa gulanti ku ttaka nti ogenda kulimirako mwanyi ziba omwanyi toteekako bitooke kati omwami omu kapiteni hiiru ku nsonga eyoliboba tugikoneko kati batugitambule tugiguse tugiguse mulangire kati omwami omu yayitibanga kapiteni hiiru hmm. yafuna webayita lubowa nenakukuba nemutungu e, ebitundu lubowa ettaka liriko lubowa hmm. lweza nakukuba nemutungu hmm. kakati eruboowa bwennyini nenaakukuba nga yafuna granti yakulimirako omwanyi era abataka b'oku lubowa bajja kugamba nti awowaalingangawo emwanyi mm-hmm. kakati mu mwaka ogwegumu era ne omsbay era naye yali mungereza nafuna granti erweza nenaziba nga yakuteekako telecommunication company mm-hmm. bebafuna granti ejyamyemyaka ekinamu omwenda mm-hmm. kakati waliwo kye tuyita port season nga bafuna waliwo ettaka eryasigala lesdu by balance mm. nga mulangira suna bye yali agaba guranti eyo olusozi lubowa olusozi naziba awaali embuga zakikwabanga ne sematimba mm. awaali embuga yakatambwa awaali embuga yakaweeka eggangu awaali embuga ez'ebika asatu mu omukaaga ebya buganda ensibuko y'ebika bya buganda ebyajja n'ekintu okuva ebunyolo kubanga sansa kabumbuli nebatambuza kintu okuva ebunyolo mm. mpaka mbaale ayise mu busoga asinkanye mu kibi e, owaboolugave ewasoze era mu busiro mm. yamutwala esese okufuna amaanyi kakati wakindeza ekintu ekyo nti ezo zonna zonna ebikasatu mu omukaaga byali biyina embuga zaabyo ku ttaka lyerubowa e- liri mbuga ziki yika lukumi mu lwenda mwana mu bbiri yika meka lukumi mu lwenda mwana mu bbiri ekyapa kyetwogerako ekyafumanokeza omwezi abiri mu munaana ogwokubiri lukumi mu lwenda ana mu ebiri abiri mwena hmm. kakati ettaka eryaliko ebifo ebyenkizo nga bwenyogera ku lusozi lubo wanazirabe teyaligaba era zakigera nga ziri yika bisatu asatu munya ku poloti firi hmm. yika bisatu asatu munya kati kwekwali embuga zino kubanga ye yali kiweewa ye yakolanga emikolo ku lwakitaawe mwanga oba kabaka mwanga mukasa basamulekere kiwa mirembe hmm. daniero kakati yasigalako yali omwana w'omukulu kakati nga ploti sizi nezagawa waliwo ekitongole kyebayitanga uganda company limited mm. ekitongole ekyo kyali gyesitalingibwa mu 1903 oba lukumu lwenda ssatu mm. ku kyetuyita satinis lord lane isi london era bali e london satinis lord lane eyo bagimanyi wali ekitongole kya uganda company mm. limited uganda company ngekolaki yali erinnyo mu mu mwanyi mpanvu bwebityo the mm. company ezaligesaniranga mu, mu uganda mm. nga foreign company oba company zabeeru za naye no registered gundi yali origina eri bungereza era baali bangereza mm. kati uganda company eyo nebeera nga etwala port 14 port 14 egitwogerako yafuna acres bbiri ne desimolo kyenda mu musanvu mm kakati buno obubbi bw'ettaka lyerubowa butandikira ate mulambizi ekizibu kyonna kyava ku mukulu ayitibwa yusufu kagumire yakola ekitasoboka nekitakirizibwa mu bintu by'ettaka yali kifulugestura bw'abeera kifulugestura mulambizi yusufu kagumire ate kati bw'alaba liizi zino okwajukira omuntu yena bwayingira mu kitongole ky'ebyettaka hmm. alaba ebintu bino nga bwe bigenda okutambula bwaba bwe byabwe bize bitambula mm. bwalaba liizi zino nga zigenda kuggwako ku ttaka lyerubowa anoonyereza ezimu ku kampani ezaafuna ku ttaka eryo hmm. n'alekawo kapitaini hiru n'alekawo ne omuzi babafuna gurant ezeyiika empitirivu ennyo neyekwasa ka uganda kampani limitedi kano akaafuna yiika ebbiri ne desemolo ekyenamu omusanvu hmm. kati n'anoonyereza kampani ki ezaali under uganda kampani limitedi mm. n'asangayo gye bayitanga mitrocots limited mm. mitrocots overseas mitrocots t limited mitrocots east and central africa bwe yalaba ngezo mitrocots zakoma kenya era zaddukanyanga amajani agalinga emitiyana mm. kati bo under tmt yabana eye, eye, eye, eye nairobi bagisomingamu Mitchell Courts Uganda Limited jukira Mitchell Courts zesoso kumenyera amenyera temwali mwali tuwanga Mitchell Courts Uganda Limited mm. kati jini bafoningawo Mitchell Courts yabwe Uganda Limited ngeri under TNT eyemigugu ye Kenya era ngekuli omusajja omuwarabu ayitibwa tom prisiro baamuleeta kubanga nezidi micho kotis zaaliko mushavi yali omugundi eyali omu egypt kati bano nkulaga obudde ngeri gye bwatambulangamu kati obaali bakola ekyapa kya micho cots uganda limited oba uganda kuba uganda company limited gyenasose okwogerako yakyusa erinnya mwaka gwa nkaaga mumwenda nefuuka uganda company holdings mm. katikoma nti mojusof kagumire yali mubi ngaate kifurigestra nakolaga mu lukumu lwenda kyenda mu musanvu yali gyesalinga uganda company holdings mu uganda era nga foreign company asobole okubbiramu ettaka eryo hmm. owuliriza bulungi kakati bana kyebakola nikyo kotis nebeera nga bazza ekifaananyi abantu kyebaali bawulira mu matu gaabwe abazeeyi abedda bawulira na micyo kotis bagireta nga nanyini ttaka kati nga naboogera ku micyo kotis tebamanyi ti ate micyo kotis gyebaba ne gye bafuminzeewo era egwa muyika ziri ebbiri ne desimol ekyenamu omusanvu ku ploti yabwe fotiini owulira bulungi nkuwulira obuvuyo bwonna bukolebwa omwami ono yusufu kagumye kyokka ate ng'ali mu kitongole kya landizi mwe yakolera obuvuyo bwonna era bwe baamala okukola ekintu ekyo loosi yenna yonna gy'owulirebwa mu nssf mm. bagikolera nakuttaka eryo nssf era kino nkiddamu bannauganda banawuliza katambe kano mukiwulize buli alina sente e ze mu nssf temwebala ntemulina propat erubowa zebabagambo zebazima mu sente zammwe buli kintu kyonna ekiri anda nssf nga kigenda lubowa neddwaliro lino nemulaba nenansanawuzi nekyo ekikomera kyeyasibanga egendeza eri ettaka babbalibba ettaka lyaffe era nga kakasa propat zamwe tugenda zitwala kino nkibalumiriza ate nga nkyewulira ate nga nkakasa olubyo lwange lugenda tutwala pulopate zammwe kuba balizimbe ku ttaka lyaffe era ori abantu obukumi bonna bona poliisi ejjudde wali bazimba amagye ge gabakuuma omuntu agamba nti mutufu naye azimba amagye ge gakola ki ge gamukuuma naye maze nakibinge siinaadda akasaale bakulaga obubbi obwaki era nssf yafulumyanga sente empitirivu ngeziwa yusufu kagumire nti bano ababbi kyebakola bwe bategeranga ne uganda company holdings origino yaggalawo bagulawo eyabwe mukazinga kyebayita butvaginairand era sente zavanga e uganda ne bazonsalinga butvaginairand ne bazigabana babadde nga bazifuna ebitongole ebyo nga balaga nti bagula ettaka ate ne bazegabanira kati saala kulata n'enyombi bakozesa olukujukuju lwe nalagako tivi gye buvuddeko batandika okukola ebyapa nga bakyusa ettaka lino balijja mu mayiro eryerubowa kubanga ettaka lyerubowa lyafuna mayiro ligesadi volume two seven three oba bibiri nsanvu mu ssatu hmm. era nga lyafuna final certificate namba ngaeri musuuna eri five eighteen five seventy era mukyala bamugemere kyeyabuuza kulata yamubuuza nga bali mukakiko kayunula namubuuza ayo efulukamisona namugamba yes namubuuza okakasi gefulukamisona nti ye nabuuza nemigereko ayo ogweminisa walandis eddala ajjudde nti ye n'abagamba aniyabagamba mukwate ekyapa ky'omulangira yusufu suuna ku final certificate namba ya yusufu suuna mukolereko ebyapa bya firiwood era yabuuza kulata omanyi mu mateeka kye baita final certificate namba lyetteeka lye babbiramu ettaka lyenakidalo lyebyamuwanga omuweesi kulata saala kulata yakola obuvuyo obungi kuba lwakigamba nti kyali kigenderere nti bano abakulu nga baakajja mu buyinza bwabwe baamanya nti buganda kyekitundu kyokka ekyafuna kituyita mayiro era nebira ne office ya mayiro registry neteri muganda nomu yali atuddeko mayiro registry ate nga bategeera mayiro yaabwe so yali badde agamba kankwate abaganda kumi bananyini mayiro tubagatika bave werwa luganda abala bataano bamusanvu omuganda omutulizi ddala mu mayiro ye gyategeera nitusobola okweta saala kulata nga gyava teri mayiro landi nuleta ono omukyala wobota ono simanyi ononeyo oh, omukyala oyo kati minisa wa kampala nti gwenalabalekaninyo mupaliamenti etaka siri abalangira lya gavumenti nga nebyayogera tabimanyi kubanga gwoleese muwala wobote mukyala akena obote tukime nti ayina obusungu mungi nyo ku buganda obote kino ekintu kyokusanyawo ettaka lya buganda yakijira ddala mubangereza kati pulezidenti museveni kiyakola natuwa ekizibu teyanoonyereza kwekyo akutta abantu ali batali baganda abatadde mu mayiro ya buganda bo okukyusa etteka lya buganda era bakulaga nti nyombi ne sada kulata batransferinga nga pots ezimu ezerubowa nga baziteka mu frv oba mu freehold era nga ate no nga tebalina nansonyi nga bakiwandiikira ddala mbu this port has transferred to frv mukyala nambooze keyababuuza mutuuza mutekyapa kya freehold ku tteka letumanyidde eddawulo omuli amanyi nti mayiro landi era nga private mailo kwaba ogubeera nyo public land zino obubereberye zagenda nnyo mu bitoba zine mu bibira owulira bulungi naddala mu bibira bino ebyaliraana ennyanya nti obwedda abantu abaafanga mongoota babazikanga nnyo ku mbalama z'ennyanja kati abantu abaaliwo baatikanga nnyo ku mbalama z'ennyanja eyo era abantu weewunya abantu abedda tebaalumbanga mbalama ezo ez'ennyanja oba tebazimanga kumpi na nyanja so olw'ensonga eri gye baali bamanyi o tebazikangayo abantu abaafanga munguuta ate era nga kyala kyategezebwa nga abaaliwo mu buganda bajjajjaffe nga babaga kiryanga bwolabaka kino ekyamazzi ge mwogerako yesi nti obutonde bw'ensi si kirungi busaanyaawo kwafena tumanyi omugaso gwabyo naye kino kyemulaba kati kyaliwo ko omwaka gwa lukumi mu bibiri ataano mu munaana mwaka gwa lukumi mu bibiri ataano mu munaana hmm. nekibireko mwaka gwa lukumi mu lunaana nsanvu mu esatu va ku kino ekyenkaaga muetaano kyebogerako bankaaga mwena kubanga abajenjefu bakimanya nti ekyo tekigenda kuvaawo mu buganda omuganda kyagamba nti amazzi gonna gakulukutira gye gaali gakulukutidde era baba bakimanyi nti gajja kudda amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde tosobola kimenyawo kati batyanga nnyo abantu okulira kati public land zagwa nnyo mu zagwa nnyo mu bibira so tusobola kugamba nti lubowa <laughs> awaali n'embuga enkulu ey'amayanja kato era ekipande kyali nebala enyamayanja awo bagenda oteeka eddwaliro we waabeeranga embuga enkulu eyakato mayanja kati nkubulidde obukulu kyenagamba nti bw'oyogera ku mwana wa kaganda esese hmm. omulongo wa buganda muzukulu wa buganda ye mulongo lubowa teriiyo mu uganda wonna kitundu kye bayita lubowa okugjako awo teriiyo era lubowa kyekyalwisa obusozi omwenda abantu abanaddi ne bagamba nnyo bannaffe essaala y'omwenda eyo ey'ekiro saawa mwenda ogwekiro hmm. omusingi gw'ensi eno gye tulimu eri ku busozi mwenda bwe buliwa naye akasozi akakulembera ke kasozi lubowa oyagala mumenyere banadini bongere okwenyoreza mubuyinza <laughs> kajogere ku lubowa ne walusi mamafina ayimira ku ntv mwenamu amulaba nagamba nti walusi yakulembera president museveni okuwangula olutalo era yadda neyebaza era mamafina nga sa president museveni adde yatasa olusozi kati oyagala mbumenye bonna kugambe lubowa gwe mutima gwa, gwa uganda oba ogwensi era kwaliko ejjinya nga situakica yaayo nabulira mu mutima gw'omuntu Hmm. luba oyo yaliko eriiso eryayakanga nelikuba mu ggulu alirina nebwesimwogera linya ensi emujja mumutegeera lubowa kwaliko engoma ngaera bwolaba engoma zino ezaffe nga zatondebwa mu mayinja eyabisenga yali muyunifoomu ya sfc bamwita musinguzi neja era yategako ebikomero ebiriko ng'akolera omwami omutanzania oba omukulu omutanzania ayitibwa benard muyeeya gobagamba mbujajanjabi nteza pulezidenti kati ekintu kyerubuwa nkulaza ekyapa ekiri ku poloti 14 origino taito yabwe eri ku poloti 14 ate ne bagenda bakola ekyobusiru kulata oyo byabiyapapanga okuba nba paniza enewunya n'oyo omukazi n'enyombi ne bagenda bakola ekyapa nga bakulaga nti ngaennaku z'omwezi kumi mwenda ogw'omukaaga mu maka gwa lukumi mu lwenda nkaaga mu mwenda ompuliza bulungi kuulira ng'ennaku z'omwezi zenkugambe kumi na mwenda ogw'omukaaga mukumu lwenankaaga mu mwenda nga bakulaga nti lubaga akiddayosisi nga public trust be baaguza uganda campany ttaka eryo hmm. era uganda campany holdings naye egendako mu nkaaga mu mwenda oba nga kumi na ttaano naye nga bannauganda banawuliza akatambi kano bakulaga nti munkaaga mumwenda lubaga yaguza bano abantu ettaka lubaga akiddayo siisi yakoma ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwekkumi mwaka gwa lukumu lwenda nkaaga mu mukaaga kati ngaenaku z'omwezi kumi amwe enaku z'omwezi asatu ogwekkumi mu lukumu ena nkaaga mu mukaaga beegatta n'abensambya bakola kampala akiddayo siisi mm. ate ono agamba nti ate mu nkaaga mwenda lubaga etaaliwo yeyaguza uganda company holdings ate uganda company zeguza buli omu kuba kulaga nti michekoti eri under uganda company holdings mm. kyokka ate ataaliwo ate yeyabaguza ate ekyo ekyapa kyabwe era kirimu ne registration nyuma n'abantu bwebalaga ebintu ebyo nga babaleeta mundu nabalaga nga ekyapa kyabwe kirimu ne registration za wiikendi era ekyapa kyabwe nga kikula kati kusinga n'omuntu erubowa era buli ali erubowa nga awuliza katandika nakawulirize ojja musanga akugambye nti ye yagulawo bbiri ena bbiri etaano bbiri mukaaga bbiri kumi nga nichokotisi emuguza ettaka kyokka ate nichokotisi yagenze ku kyapa ku poloti ezimu eza transferring ova mu uganda company holdings yagenze ku kyapa nga enaku z'omwezi abiri mu lumu ogwokutaano bbiri kumi n'esatu yagenze ku kyapa nga abiri mu lumu ogwokutaano bbiri kumi n'esatu ate nga bakulaga nti ekyapa ekyo eyakisayininga mu lukumu lwenda kinaana mu munaana eyayitibwa magulesi bonabaana eyayingizzako ku kyapa nemicyokotisi na registra mu bbiri kumi nesatu ate nga yafadde emyaka kumpi kumi na mukaaga kati nkulaga fajja anabba ettaka lyabantu naye nga n'abantu bambi ababbibwa abaana bagoba ku ttaka tebafuna budde kwekinya byapa bino Hmm. Uganda chat. Hmm. Zee, zebu vude kona sanga insasagi, saidi za gundi yano. E nongo zero kwa saidi. Hmm. Ngaulo nungu watu wale mfimbi. Hmm. Nini nilize mwatu kanibagamba chichi. Hmm. omugagga wuyo alese emundu waligo babade kutaka embaagamba mugagga temumumanyi agamba yafuna ekyapaano kya firiwoodi mwaka nga nsanvu egiyise nembagamba ekyapa kiri luddawa nebakindagako hmm. fotokopi hmm. nembagamba kino ekyapa kikituufu ne bambuuza lwaki nembagamba ekyapa kifuna kya lukumu lwendaana situdde ku kyetuyita title act njagala bannayuganda mutunde ebyapa bino nga yava simegabanaafuna omukisa okusomesa abantu ebyapa bino tojja gufuna okuva mu lukumu lwenda ssatu okuva lukumu lwenda mukaaga oba lukumu lwenda munaana tiwaliwo kyapa kyonna kyali ku title act twafuna kyetuyita title act twafuna etteeka ly'ettaka hmm. ngaennaku z'omwezi munaana hmm. ogwokuna nda nkaga mu musanvu mm. kati okuva mulukumu lwenda nkaaga mu musanvu okuddira ddala mpaka lukumu lwenda satu mm. ebyapa byonna byalinga ku title ordinance not acti mm. bawule akantu wonawona lukumu lwenda nkaaga mu ebiri nkaaga mu etaano nkaaga mu gumu ataano mu mwenda mpaka mu lukumu lwenda tetwayina kyapa kyonna kyabeeranga ku title acti byabeeranga ku title ordinance mm. kati nembaga kino ekyapa kya lukumi lwenda namu etaano ono kyaleese kiri ku taito act twali mu ordinensi mm. ekyapa kino kyemulaba kiri ku ectayers mu mwana mu etaano kyawandikibwa nkoti acres not ectayers mm. owulira bulungi ate ebyapa bya guno omwaka byabeerangako nti buganda province not region eh. kati amatu wano wembalagira emulimu eh, nti yenna njagala buli munagwa anawuliza akatambi kano oli bwajjanga n'ekyapa nga kya firihoodi nga kize basengula ku ttaka nga temumulabangako muyite mu erosiya mu abatalidde enguzi mugende mukole saaki nga temunakiriza bagoba ku ttaka lino tumubuuze gwenga tetukumanyi ku kyalo kino lino ettaka walijjawa kubanga tulandise bulungi nga tuyita mugita mu kyekitongole kyamu ekyo media wati online media tugezezzaako okubalambikira ebintu bino nga byakolebwanga ki mutunuulire ebyapa bino taito akiti kankiddemu mulungereza oba mu lunyanyimbe yatandika eif day of april 1965 hmm. mu lukumu lwena nkaaga mu musanvu nga munaana ogwokuna lwe twafuna etteeka ly'ettaka olwetuleeta akiti mm. ordinance zikomawo tuingira act acres zikomawo tuingira hectares hmm. kati betegereze nyo so seri kujja na chapa ajja ne police namwe ne mudduka ebyapa babikolera ddala nga bakola fojali ngoli asula kololo ali kasanda ali luweru ali na kasongola ali wa masake yo munda agoba bantu ninga tasula nga kuti obula zene chapa cha freehold tubulanga bobe yambisa nyo police na amaje kyekyo ekizibu kyetulina nti yemu ku agenda endagaano kyekiina ekyapa endagaano kintu kikulu jjo gwe nebwoba oyina kyenagambye nti bano bajja bano olwokubba ettaka kyokubba ettaka nikyalimu agenda hmm. baleeta netteka erigamba nti owekyapa gwe basooka okuwuliriza oba yabeera omutuufu naye hmm. ngaendagaano nkulu gweolina ekyapa ettaka lino waligula kwani jaye ttaka nayigulaku mukulu mutewe taye yanguza ettaka endagaano yiino nampa ne transfer ku mairo yiino mutationz zino era nenekutulako naye najja ajja n'ekyapa nga likirimu kapapula konna ekyapa ekituufu kifaanana kitya ekyapa nkubulidde engeri gyoyinza okukolamu saaki hmm. mpozi bano banaffe kyebakola njagala newona nze neewunya amateeka ge uganda neewunya abalamuzi be uganda neewunya ebitongole ebigamba nti bebanamateeka mu ggwanga oba nabo bafuuka ki kitweyise locansos bwekimanyi nti system efuga ettaka gye baaleta teyina tteeka ligifuga eyo egiyina terina teeka tebaamala teekawo teeka terina teeka ligifuga kijje ku nze oline bwako kola saaki oli munnamawulire bwe ndowooza mm. sisitimu eno terina teeka baleeta sisitimu ngaabantu bakisanyukire olwokuba mbwe banguyiza naye nga sisitimu terina bano abaagireta baalina ekigendererwa kyabwe kubanga baakola amalugamu ku buloko ne badya buloko bina ataano mu mukaaga bina ataano mu bbiri bina ataano mu ttaano ezitambulira mu bina paka nga mu bina kkumi nebaziteka ku pulinti emu mm. oba katridge emu kati oli neyeteekamu erinnya lye byebyayingira systemu mm. kati systemu ana bwegitunuulira bannaffe bano abafe ab1lwenda lwenda2ri9ru9ru9 tebaliiyo waliyo bano abakalenti mm. bano ababba ettaka lyabantu bebatudde mu systemu eno bakireeta bakigenderedde systemu terina tteeka ligifuga system tetesi wako parliament nifu niteka liyayo mm. Mm-hmm. kubanga abantu abatide mbitongole vietaka baji kwa mbisimu ah, ya mchalo ya niyo kakadamisa wa kampala beti kami aa uh -uh. Ah. uh, ah, beni na mguanyi aa uh -uh. waduwe minister unawaka beni na mguanyi state minister mchalo ya mkano mtabanyu wa buti yani oyo linyakiyo linya oh, diganje kati kati wachibanga dala mchana betikamya mm. ngane president msebi nateka okuchuka ba mugeme yule mm. kati subendi mchana betikamya ana bwabanga dala anatereza nanti ye minister wa yeta kani gilari wakati wabanga bwabanga dala anatereza mm. sisi kimuzi hmm? hmm. hmm. na sumiti anazi tunuramu mm. sobode okunya nyola chamuza siri loja mm. ila urumu sa mwungu gwe nalimpo zogwe taka era omulamuzi yambuza nakiri nga tolina looya hmm. namugaba looya nze mubulira ebyokwogera era abalooya naboza nabo era nembawangula abalooya babiri nebakola naapiiru hmm. naapiiru era nemba megga kubanga siga nti buli omu amanyi ti tulina abakukuutivu wana bamanyi ebitaka naye nabo oba tebayingiddemu buli ati uganda yensi eyina balooya n'omugambo dakyufuna ettaka naliddye eri bubbi hmm. naakulaga kubanga looya bagwa mu biti bibiri looya Hmm. omukozi yoyamulamu n'omulamuzi akakyayi hmm. looya omulungi yoyagoberera amateeka kati hmm. ababbi b'ettaka bakozesa balooya bakozi so si balooya balungi obaawudde looya omukozi gyoyanywamu n'omulamuzi akakyayi looya omulungi yoyagoberera amateeka kati ababbi b'ettaka mu ggwanga bakozesa balooya bakozi so si balungi abanywamu n'abalamuzi kakyali aha omulamuzi n'agendaku ebintu bye nga yeekoledde atyo mm. kati ettaka kyo tulina ekizibu ky'amaanyi kubanga abatudde mubitongole bino abali mubitongole bya polisi abakola ku misango gy'ettaka mpozi neebaza nnyo omukulu bwaba alina mutinaweyali asobeza obaokola ovu kubana byebyansobyako olwasooka mm. omukulu charles mutungi mm. mutu mwami mutungi alinamu abantu mukaaga mu ofiisi ye oyino gwe bayitanga daani yagezangako nnyo olumu bandi bajjanga nebabuulira ku byapa bino kati ekyapa kigenda okutuuka mu maaso genga mamuzze n'enkayana zammwe ng'abyawudde nti ebyapa byaliwo omwana byabeerangako ekimuli kino byatambulanga biti era ng'abyawudde nti zino empapula yatina zatandika bbiri ena taitinga neyamwaka bwe guti abedda bawandisanga bufumu ku byapa mm. kakati ye nga n'ezendi balaga kati abantu bangi bagoba ku ttaka olw'obutamanya hmm. bagoba ku ttaka ow'emmundu bagoba ku ttaka ow'embuzi efuukekedde mu bitongole n'obunafu mu bana abakola emirimu hmm. naye bo bino ebitongole byali badde human rights kizuula weziimabula nti balumirira abantu b'ebisanja owulira nga weziri n'obulyo bino ebitongole simanyi lyo kansul tebatutte buvunanyizibwa kusomesa abantu ku byapa bino naye singa bafunayo obudde bagenda ku byalo naddala obuvuyo gye bubadde obungi mu kugoba nebabasomesa naye abantu babonyebonye mu butamanya kubanga munnauganda abanaba ababbi bategeera ekintu kimu munnauganda mukweke muwandiika wejja kumudda tebafaayo kusoma biwandiiko nze omwami omu yambuuzaako ekyo naba ne famiry yange bakiwulya nkyogera nnyo namugaa ne bona ogenda mu uneb mm. togenda sinkano kapapula kwogeraku nakibinge ambuuza kusinza engeri gyolambiseemu zina ensonga wasoma kwenkana ki ne mugamba ne pitu natuulamu ntuule piwano bwe yakwata omuliro ne bagaa gye basomera mpiwano mutuuleko mu pitu ne mugamba nze awo nakoma nangamba kijja kitya okuba nti ebintu bitaku nemugamba nti ndi mugunjufu oyo nno nga mulamuzi mulamba oyo ye mulamuzi yali musango gwa singwa ne madivaani hmm. nemugamba nti namugamba omulamuzi nemugamba tunuulira ekyapa kya madivaani kyogambye nti madivaani yenanyini ttaka so sisimbwa kino ekyapa kya lukumu lwenankaaga ate kirimu inkambale eza lukumu lwenda asatu mugumu enkampani ensi zino zatuula kuki ekyapa kya lukumu lwena nkaaga ekyamadivaani kyokka tekirimu enkampani esiza lukumu lwenda asatu mu gumu kyokka nga ettaka ero oligina okwenya ku ttaka linakigalala mbere mm. tutandise kati okwogerako ettaka lyenakigalala teribeeranga kwelyamadivaani ekyawa madivani omulamuzi yandagira ddala nga teyekwese ekyawa madivani ettaka eryo mu kooti yebbaluwa eyava enenge nga esaningiddwako kiwala bye male yebbaluwa eyava minisita of lands nga yasaala kulata naye ngaettaka eyo liku mrv ninety two finanumber fifteen sixteen ninety six uliriza ettaka lyenakigalala mmeki yali waliwo bbuluuka nga mwenda ompoza bulungi waliwo yabuuzize kyenakigalala tuddeko bugazi buloko bisatu nsanvu mu bbiri mm. buloko bisatu nsanvu mu ssatu buloko bisatu nkaaga mu mukaaga mm. nga ziriko mrv ninety two final certificate number fifteen sixteen ninety six mu lukumi mu lwenda kumi na ssatu lyatuula oba ekyapa ekyo kyatuzibwa ekya lukumi lwenda kumi nesatu mumanya gwomulangira kiriko nti omulangira yusufu suuna kiweewa ovu nakigalala busiro buganda province hmm. omulangira yusufu suuna kiweewa ovu nakigalala busiro buganda province ye buloko bisatu nsanvu mu bbiri bisatu nsanvu mu ssatu bisatu nkaaga mu mukaaga kati bisatu nsanvu mwemu neetuula mu mannya ga omulangira dawudi cwa bisatu nsanvu mwemu nkulaga bulooka ezaali awo ddi omuntu lwafuna bulooka bulooka era mu kusookera ddala nekya bulooko kino baakireeta hmm. naye nga jukira ti mrvs ziri ze zabeeranga enkulu kyerako mairo gesadvolium mairo okusinga ku kino kyetwogerako hmm. nza nokolayo wenakigalala hmm. kati omulangira yusufu suuna nafunaagaba gurati ngagiwa omugermany yayitibanga h doas t doas nebogena mukana mazze wakiso yaliye notima divani hmm. kadoas afuna grant nga yakulimira ttala ku ttaka eryo ttala bino ebivaamu gamu kakati hdowast ava mu bulamu bwensi eno nga yazaala mutabanyi wamwita patrick mm. patrick madivani gwe yasaba ettaka eri alimirewo amajaani yamusaba busabi ngaamusuubiza omuwa ssente naye nga ekiri ku grant kirala grant yali yapala mm. oli afudde tasimbye ppala mm. era pala waliwoko emiti egimu teyabunya ttaka kati mutabanyi wa patrick mujibani madivani foundation bamusaba ettaka eno balimireko amajaani mm owuliza bulungi mpulira kati bwe baagenda okulaba patric nga bga tugenza okulaba ku myaka omugaati gwe bamutwalira gwe gwamugja mu bulamu bw'ensi eno mm. patrick yafa mugaati ogwayitirwa famiry y'amadivaani mm. mukazi we addukire nairobi olwo nekibeera nga patrick afudde omukazi tabiriko madivani atugenda maaso nokulimira amajani ku ttaka eryo mm. kati madivani ku mulembe gwabasaba kulata wakolera ekyapa kyobulaba nga bakola nga tebagoberedde emiti nti waliwo abalivaayo hmm. nti ekyapa kya madivani kya lukumu lwena nkaaga kiri ku title act nga kiraga nekino ekyapa kya title act ekya freehold kiyina kuwa uganda kikuweebwa uganda land commission hmm. ate mu lukumu lwena nkaaga uganda land commission tiyaliwo yali tekola yatandika mu nkaaga mu mwenda kati nga divaani hmm. yamu ekyapa taliiyo kati kyavaawa byonna byona ebikoleddwa bano bakulata kakati bulooka ezisatu eŋenza okuyokuna bisatu nsanvu mu emu egenda mannya g'omulangira dawudi cwa hmm. kati buloko bisatu nsanvu mu nnya egenda ko muwango omuweesi nakubadde famiry yaba muwango omuweesi nkulu nnyo be basansa kabumbuli basebukumbi bansereko abaadeeta kintu era jajjaffe mwanga yaddayo ku luberebere nagenda ekaabyuma n'ebunyolo n'abaleeta ngaabaweesi era muwango omuweesi ne famiry yabo yaba benjamin bnosonywa benjamin kalumba sebuliba former mayor we nakawa mm. muzukuru wa muwangu omwezi era abekobe bankizo nnyo ye famiry yekabyuma bebasajja abaali abaweesi era muwangu omuweesi ye yali ku bisegeri yali taanu wanga bwogamba nti mu lulimi la mugambo taanu wange enfa nfe mm. teriiyo mukwano gwa kabaka mwanga neyali amanye ebyenkiso bya kabaka mwanga ni yali amanyi buli kimu ekyakabaka muwanga n'ebyama byonna nga muwanga omwese nakigalala nti jajjange amuwottako eryo hmm. ettaka lyabaweesi era ne ku buroko bisatu nsanvu mu emu kwe kwatuula ababumbi mu bwakabaka owulya bulungi kati buroko nvudde ku bisatu nsanvu mu nnya eyabamuwango ebbiddwa nga sente bazimu amadivaani lawunda bawuta oluguddo naye tamutaka lyamuwango omuwezi n'oyo omukyala kagina n'akiteeka ku fayiro nga mumawanga omuwensi mu kakiiko kayunula amaliriza okuwangula madivaani ngaera akakiiko kayunula akaba mugemeirwe katookakakasente kali amuwanga omuwensi era asasulwe oyo omukyala kagina n'akiteeka mu fayiro aba amuwanga omuwensi basasulwe sente zaabwe naye si kati hmm. nakati bafunanga sente yadde naye nga te madivaani bazimwanguyiza kati bulooko bisatu nkaaga mu omusanvu egenda mu mannya ga batulimaayo mu diruu batulimayo mudije jange yabalita okuva ebunyolo yali muzaire nga be bazza okukola ensonga era ku mulembe gwa kabaka daudi kyo oba omulangira daudi kywa emikolo baagikolera ddala awo ku buloko bisatu nkaaga mu musanvu era yatambulanga okuva ewasozi mpaka naggalabi oba buddo eyo buloko egenda mumanya gabatulimayo mudiru kati buloko binaataano mu mukaaga egenda mmanya ga zaakaliya senkolo olwa jjajja waabwe mukiri yabeeranga ewasso zaawo zaakaliya senkoole yusufu katende kibaate kisiriko senkoole bonna bonna egenda mmanya ga zaakaliya senkoole era naye buloko eyajjabirako zakaliya senkoole nakugamba nti ye mukyala zakaliya senkoole yazaala omukyala azaala jjajjaffe mwanga ffe aboolugafu babeera bajjajjaffe eh. zakariya senkola ebwe bwali obukojja bwa jjajjaffe kabaka mwanga basamulekere mukasa kiwa mirembe kirevuntende hmm. batuule awo era bagalamidde nakirama kakati bibina ataano mu mukaaga kati buloko bisatu kyenda mu mukaaga yerimu akabira kabunkabira akabira akakulu ennyo nnyo mugalamidde bakabaka banabennongo bagamba mutebamanyiddwako manyikire hmm. era eyo yatula mannya ga ngati kagere yali mwanyina wa jjajjaffe kabaka mwanga angati kagere era ngati kagere emyaka gyataano asikirwa nakku yafa yasebya myaka gyataano awo kati buloko bisatu kinaana mu bbiri egenda mumanya g'abali mu nsi nalubudde eyali muwala wa zakariya senkoole era eyali adda ku mukyala zaala jjajjaffe mwanga bali mu nsi nalubudde kati awo ettaka tewaliwo ttaka wogambiramu madivana enye ettaka enakigalala okugjaku gavumenti yaffe eno gitwetiitiibyalayindi gavumenti etiitiibya abachina ye buli muntu yenna neerabira bannansi kakati omusango gwali gutambula ogwasimbwa ne nadivaani ebbaluwa yava mu bwakabaka bwa buganda ng'egamba ettaka lya madivaani kyebatalinako na bujuli kiwalabye maala oyo gwemulaba njagala bannayuganda n'abaganda bannayuganda abalumirirwa n'abaganda mu nsi yammwe njagala muwulirize kooti ekyapa kya madivaani nkikuba kibakubiddemu ebituli ebikirimu n'abakikola bakulata mbagambe ku mulembe guno just obakikolera hmm. naye yo mengo olwokuba yawandiika ebbaluwa ngaeva mu ofisi yakiwalabye male negenda mu kooti ngegamba ettaka lyamadivaani ne saala kulata nayongeraku ettaka lyamadivaani owuliriza bulungi nkuwulira omukulembeze wa uganda yoweri kaguta museveni n'alagira mwami kakka gwe mulaba bagenda hmm. oba alina ensobi za zaakola oba alina ebikyamu byakoze naye yewandi yanoonyereza mwami kakabajena n'akakasiza dda nti ettaka lya lulyo lulangira hmm. owuliza bulungi mwami kakabagenda bamwolekikakasa ettaka lya lulyo lulangira era gano si ga nfuufu gataliiko nfuufu hmm. era omukulembeze wa uganda yabuuza omulamuzi yali mu musango ogwo n'amugamba wanfiiriza ssente wafiiriza ne bannayuganda okuzimba ekibuga kino ekya satellite city gwewonyini nogamba mbwettaka lya madivani nga si lya madivani musango gwo era omulamuzi nagala president museveni nze nasinzira ku bbaluwa eyava emengo enkakasa ettaka lya madivani naye nga wulya nga madivani akayana nesimbwa omulangira mutabanyi wa womulangira daudi cwa nga nabalangira bonna abambejitaka bali ku ttaka eyo Mm. yeso mulangira simayinza okuba nga yakola ensobi n'atunda ettaka teeritaali mu kabaka oba mulangira dawudi ekyo n'atunda eriri mu ssuuna kaakati nenguyo n'ekiwandiika kaakati mwami kaka bwamala okunoonyereza neripoota omukulu n'agifuna nti ttaka lyawe lyolulangira nenaku z'omwezi abiri mu ttaano ogwokubiri omwaka oguwedde era nengo neddamu nga kaka amaze okunoonyereza akakese ettaka lya balangira nengo neddamu nekikuba mu red paper mu ttaka lya madivan <laughs> nze nakuza omwezi abiri mutano feb mengo yaddamu nekikuba mu red paper ngegamba ettaka lya madivan era omwami kiwalabye mali ne gurupu ye mwami kiwalabe mali nga mazitumaze okutegera nti ettaka jajjawo abalangira wali omulangira ddambadde mbaj yamunenya ku nsobi zino nagamba yagenda kuba oli olangira nalujja emmengo nagamba kamuzaa tagenda kulera kubalangira mmengo wano tagenda tuwogerana kubalangira muna mwina okuva emengo mutuviire mwani kyole emala ebyava mu ye nga bamugamba tiowandiika otya ebbaluwa ku ttaka naye ngaekikwewuunyisa nemuzibu azaala mpanga okukkanya obusungu bwayo balina kusooka kuzena nyumba ku ttaka teriyagaba banakikola batya be bamanyi eyo yemengo ate nkugambye mwami kaka bagenda gambye bw'aba alina ensobi ze bw'aba alina naye nze ekyo ekirungi nakikufuna mukulu anti nze ngambye bw'aba alina mm, omuntu yena ng'ali mu gavumenti osobola kugja ano dipasenti byakoze birungi mm, anti nkubuulidde mm. bw'aba alina ensobi ze naye nze ku ekyo nakimulabamu era ne tukifuna ngakakasa nti ettaka lyabalangira ate ennaku zomwezi abiri mutaano february kumu lwenda mu bbiri kumi na mwenda era nengoneddamu nekikuba mu nedipefa mu ttaka lya madivaani kati abantu bonna abali ku nsonga zenakigalala nga nabalina ebyapo ebya lukumu lwenda kumi nesatu banaba kuvaayo wabula buli amu nti alumi baddeyo wamwami kaka kubanga yakinonyereza nakifuna hmm. era gye buvuddeko nasiŋŋanako omwana wattu amba mpita kojja nemukulumbuga ne sk mm. nebagamba munangira tosaba mwani kakako tugende omulabeko ku nsonga zettaka linakigalala ate ndoza nali sinababba wa budde wetagira mujalokodawuni mm. kati kino ekibateka kyo kiwanvu kino ekintu kiwanvu madivaani mbamenyedde mwenabanawulize ebintu bino mbamenyedde buli alina buloka eziri enakigaalawo mu babuulidde tewaliwo buloko nemu eri mu madivaani ate madivaani teri yamuguza ttaka yalisaba mutabanyi wa hdowast gwe bayitanga patrick kati kuleta najja ne butapulaita baade banenkola ebadde mulandizi nasaana kwata yakwata butapulaita buli obukadde ne batayipinga ekyapa kiragenga ekyafulumidda hmm. saana kwata ebadde mukakiiko kmukyala bamugemiire madamu bamugemire yagamba nti muwanga omwesi yatunda ettaka eryo mukumu lwenda asatu muetaano naaliguza gavana muwanga omwesi ataali omukumu lwenda asatu muetaano yagamba teyatunda ettaka ate nga mwaka gwa lukumu lwenda kumi neetaano queen yafulumya teeka nga agaana ba governors ogula ettaka lya banatives lyaliwo etteeka erigaana ba governor ogula ettaka ly'abantu mm. era kyamumegga mu kakiiko ka madamu bamugemeire kati zezo ensonga zenakigalala abatuuza tubabuuliddeku abaana bansingako okumanya nga bagenda nti gyebali oba balijja hmm? sinalaba yakusingako bajebali kwago oli musajja mugezi nnyo emyaka ogiwa atawo okwatira omuntu omumanyi nti omwaka aguwa naga omwaka weguti lukumi mu lunaana mumeka lukumi mu sola abaganda tugamba nti awakula ennume newankubadde tewakula emu <laughs> naye msinda mm, gwe nalabye mu mulembe guno gwe tuliko ayinza kwenkana abangi bagezezaako naye ngaoliwo omubuuza owaayo uganda yafuna buganda yafuna di independence nga gamba nga mwe nga nga 12 nkaga mwena mujja kujamba wakatandika indi trend sejulide ddala ya soke ya buganda e. ni ya government yemwe mm. nga yaliwo nga yaliwo bulungi naye nga mm. ebintu awola bila omuntu nti ono omuntu gwoli ko na government abantu abana Uganda ngono babba wandika mm. bana Uganda si basomi ate bannayuganda balaba ebintu nebabyerabira kubanga bwekiba nga akakiiko baalaba tv egula ebyakiraga neba mp benyini nga batudde ngaomukyala nambooze abuuza bano nti ekyapa kya freehold lubowa private mairo mairo land naye webajja mu paliamenti enkeera mwalaba buli omu omukyala oyo oyo mukyala wakena nga aleekananye ettaka lya gavumenti ii ekiba nga lya gavumenti ngera kulonira nga bapabulikira ninga lya gavumenti atugamba tenti walugula ku micho kotsi ettaka bwe liba nga lya gavumenti liba lya gavumenti nesawe naga ttaka lyaffe ne lya gavumenti tuzinduka eddwaliro naye gwe ekyapa wakifunye ebbiri kumi na munaana kuba nakiri nga ganya obuwumbi bwomwali mu mwekumi n'omwenda ah! negotiationi ekintu kino kyanagamba newunya nyo pulezidenti ngeri gyeyakyukamu ah, andi negotiation zaaliwo mm. ngebitundu bibiri nssf nga teriiko weeri mm. ebitundu bibiri nga bikavalinga obuwumbi binaabiri mu musanvu mm. kati obuwumbi bunaabiri mu musanvu nga butwala yiika nga ku lukumi mwoli na mwana mu bbiri nga butwala yiika nga akyenda mu omukaaga n'ebisatu enkaaga kati mwakyaliwo yiika olukumi mu ekikumi mu kumi n'omusanvu mm. kati kuyiko lukumi olwenda mwana mu ebbiri ne gusesheni z'obuwumbi ebina abiri mu omusanvu zaali zigwa mu yiika nga bina mu something kale ate ona ŋŋamba ampise ate nsayini ng'obuwumbi ana ate ampeeko kkumi na mwenda ate nkwate ekyapa kyonna ekigenda mpaka kiga ate nkibawe statement eyo giwulidde bulungi okutegeeragana kwaliwo mm. naye nga tutegeeraganidde ku buwumbi bina nga abiri mu musanvu mm. kati ate ona ompise guba nkwasizza mm. ate nga masayiningaana ate mm. ampeeko kumi na mwenda ate nkwate ekyapa kyonna nettaka lyetwayogerako kyonna nkimuwe kati ate ngo ngambye ate nkwate ezo kati we naganda tamuziza abwezi baali bangambye kwe kudduka ne bakola ekyapa mwawulya mmini ono bahati ng'agamba ekyapa kibakola kyaddi bakikola mu juni 2018 yakyogerera mukaki wa paliamenti ate gwe ekyo kyolina eh? kya lukumi mu eh, ekyapa kyafuluma ennaku z'omwezi hmm. abiri hmm. mu munaana hmm. omwezi ogwokubiri lukumi lwenda abiri mwena kadi nga kyayika lukumi naye bano akabwe kano abagenda eddwaliro bakifunye mu juni wa 2018 oba mwezi gw'omukago gwa bbiri kumi na munaana kati kati webakifunidde eh. ngaani atunda atiba kubuulira yamuguza ye yagamba kati wa paliamenti hmm. twafunye taito yiino kubanga hmm. mu bbiri kumi na musanvu nekibi hmm. ngaagaanye tamuzi zaabule okusayina ngaobuwumbya nabamweko kumi na mwenda aweeyo ekyapa kyonna naye nga ekyapa kyoyagala mpeeyo kwekuli embuga z'abajjajjaffe kwekuli embuga z'ebika by'abaganda kubanga nze mukunegotiatinga poti sira eriko biika bisatu asatu munya saginegotiatingirako ba giteesaako gigabako liizi mm. twayogera ku bifo ebiri ebweru w'embuga n'embiri zino nabingamba tukiriziganya namubba waako liizi naye wano wonayika bisatu asatu munya okuli embiri zino n'obuso zino tetujja bba waako liizi kate bo nga bagalabo bampe zino size twateesa ate nzikwate ate bampeeko buwi ate nkwate ekyapa kyamakibawo awo nikyena bagamba nti mbeeranga yejjemu omutima nengulya mm. kubanga nze mmanyi olwa bannanyini ensonga ezo abanaasituka kambeere n'emirembe mm, nze nkimanyi mulangira toyina nnyo siri toyina wadde naye waliwo engeri gyokolamu ebintu byo nga byabulambulukufu njagala ombulya naye era atunze ebijja byabajjajja be ngabeera bulungi simulabangako babweddalu yensonga nakugamba gye buvuddeko nti bano abatunze embiri z'abakabaka hmm. abatunze amasiro g'abajjajjaffe hmm. abatunze embuga z'abajjajjaffe bagenda kuwangaala abamu ze babbye zibaggweko ze batunze mu bijja zibaggweko ze batunze mu masiro zibaggweko zebatunze mumbiri nembuga zebaggweko ate abaana baabwe n'abazzukulu bagenda kubonaabona nga babalabako ekyo nkyogera nammwe abawuliriza waba n'abawuliriza mukiwandiike nga mukatabo gamu omwana nti bwolira bafamiry yakiwala bye male bwolira beyamayegga teweewuunya nga baali baali ettaka ly'embiri mm. sente zebeyagaliddemu bavuga motoka nene balina babakuuma batunda masiro g'abalangira n'abambejja olw'obwakabaka abagalamiddemu eyo sente yakibi ddala teriyo wano n'atali mulangira yali atunze ebijja ewaabwe n'abeera bulungi naye kati gwe mulangira tolina wadde emmotoka hmm. gwe tolina wadde emmotoka tolina wadde akapiki kutuufu wandibadde ogamba aa sente zino kanzikole ki kanzikwate nekuse nkole buli kimu kyonna kyenjagala wanguwulye <laughs> hmm. ko ekintu kimu hmm. weewalanga nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo hmm. okuleka ekikuuno mu kikaakyo olwaleero kankubulyeko ekintu kimu saagala famire zindabe zityo kansanga kabalagala wonawona wolengera lala ettaka lya saapulo kaggwa teri yasinga saapulo kaggwa okugabana ettaka mu buganda wano naye kati famiry ya bazzukulu ba saapolo kaggwa batunda n'ebijja byabwe manyangwa famiry ye ekyaliwo weeri hmm. ne waliwo nege nawulya buwulizi nti embeera gye balimu hmm. ninga baafuna kati ebintu bino omululu guno mugukole oli yakugamba hmm. bwe yabuuza sitaani nti kyekigenda okumalawo ensi eno yamugamba nti mululu nakwegulumiza kati ate nze nazaalibwa mu ssente mm. zaaliwo nakulira mu ssente mm. ate nange nzinoonyeza mm. nga tebampadde kituufu emmotoka nzina esuuka mubbi nesizijje mu ttaka mm. lyabantu oba ttaka lya misambwa kyenagamba nti zomweyo gwene guteeka okudda kubanga sisobodde kutunda bitali byange gwendifuna omukisa nenkumenyera amenyera ettaka lye bayita kyenagamba bano abantu bwoba nga ddala otudde mu buganda hmm. ddala ngaotula mu palamenti ngeeru ngaomuganda hmm. ddala notafunana nsenyigamba mu ettaka lyerubowa lyaga ku mbuga zenkumenyedde emenyedde n'obukulu bw'ettaka lyerubowa gwenogamba mu lya micokotsi nze nagula ku micokotsi okuyako nga tuli muganda bano beŋgamba baganda olw'amannya naye nga si baganda waliwo abaganda bangi olw'amannya naye nga si baganda ettaka lyerubowa ettaka lyennakigalala ettaka lyerusiiti ettaka lyamuwanga omuweesi ettaka lyomusambwa jajjaffe kigo awali ekkomera ettaka lyebulubaale gyenjagadde otegeeza bannauganda oba bannakampala abasobola okuwuliza emikutu gwammwe era ettaka okugjako ng'oli abadde ava mu luyo famire oba mu luli olulangira ate nga ffena olugo sigenda kwogera linnya lye atukulembera mu nsonga z'ettaka eryo kyenanga ndi mumukyalina omukisa fe abamanyi abasobola otejjezibwa abatusookawo nti olubiri lwange lwabeeranga wano abembamuzota sikyalulaba neneewuunya ddala era ba ne mukama katonda simanyi oba anaawulira essaala yange era nsaba nnyo omwami obwe aba yina omuntu yenna gwe yasobya amusonyiwe wadde akyali mulamu musonyiwe nga akyali mulamu naye nze nsaba katonda tonda olubirebire ejjajjange yatonda enseno n'okujjula kwayo nensaba ne bajjajjange bakuume omwami oyo yakulira amakomera omwami owagamba ennyali yani ebaine yabasaija ah, mukama amukuume akuume abaana be n'abazzukulu be oba akuuma efamire ye ebigambo bya nga tebituukirira ne bw'aba ye avudde mu bulamu bwensi ye eh, mu bulamu bwensi eno ngaekiseera kituuse naye mukama awangaze abaana be awangaze n'abazzukulu be n'omuzimu gwe n'omwoyo gwe gutebenkere emirembe gyeguli bagugenze kubanga yatuwa obudde n'agamba wadde kuliko polopati z'ekkomera niye abalangira ensonga zammwezo nkulu wadde nzisiri mulangira tesiri muganda naye ekitundu kiikyo mukizimbeko naye buganda ndi boda ate egende egende eh, niyo netunda twateekawo ne sengenge tuleke abantu babeere ku ttaka nga tetugobye bantu ne tutayiza ekitundu ekirina okizimbibwako embiri ezo naye buganda ndi boda ate yajja nekuula ebikondo netundawo nekisawo ekisomero nekitwa naye ngaomwami oli atali muganda agenda kibingi ensonga ezo nzitegeera otenekera ku mulembe gwa bajajjaffe abacwezi muzi mukama katonda muomu kusaali ono omwami uh, ndoza myaka nga ebiri egiyise oba esatu aliwo nga osi abantu abo mukama bawa omukisa nange nonsabiraako gonsumbuwa <laughs> gonsumbuwa nnyo leka abawuliza era bakusabire onsumbuwa ongwira gwira abawuliza abawuliza abo bakusabire osomesa ggwanga munange olina oh, kirala kyobuuza bantu akasembayo mm. Ah, lwaki ennaku zino ebisiraani bingi mu bantu <laughs> olaba oli agwa olaba oli bamututte ah, bemasagga masagga ebintu bye bakola tebitegerekeka balina ebisiraani balina entwe balina buli kimu nti kyonna kyonna kyomanyi tebaweebwa oli newaba bamuwadde leero akantu enkya bakamugjaku naawe nzika nga talina kintu kyonna kyonna kyalina ekyo kiva ku ki mpewo nyiivu mizimu minyiivu kiki ako njagala tukimaleko eddakiika ttaano zokka hmm. kubanga omulamu gubadde nnyo ku ttaka hmm. ah, olubereberye njagala bannaffe newabeera ggwe hmm. naye ensonga eno egende nnyo mu bazadde abatuzaala abaana ab'obuwala ne bamaama baffe batuzaala bagjewo amalala mu nsonga zino kino njagala buli munnauganda avaayo awakanye awakanye ekibonyabonya abaana abalenzi n'abawala n'abasajja mu buganda wano hmm. ensonga zitandikira bukojja ebukojja kyekimu nti yandikibuuziza gwe gyebazaala maamawo bwe bukojjaawo hmm. emikisa gyonna gyonna omuntu gyatambulirako gitandikira bukojja hmm. era obukojja nga tebuteredde naawe omwana obuko tosobola kutereera nga maama wo tali bulungi naye tosobola kuba bulungi emikisa gitandikira bukojja hmm. gyoyogeddeko abaana okwemasaga ebitambo hmm. kiranga wola buli agwedda lwayingira kkubo lwaki aba anoonya muganda we kino ekintu mujja kirabanga ekyobwobussa naye ngeno ensonga nkulu nazi kuno omwana yenna omuwala Hmm. ne bwaba mama we tewulanga muno mu buganda buli muntu yena yavanga mu bulamu bwensi eno waleeranga weeyamuddiranga mu bigere hmm. omusikawe anti oluganda luno oba mulwabaganda kaswa gere wawuba nakaba namukuyita kusika naye tukuyita hmm. kuddira muntu mu bigere hmm. maama we bwe yavanga mu bulamu bwensi eno yamuddiranga mu bigere era yabeeranga maama wo hmm mm. nazi kuno omwana yenna omwana bwe yabanga asumuluka oba nga azaala mm. yabanga atuusa okuzaala yaddanga yeewaabwe oba maama wo e, waali oba yamudya mu bigere waali genda ewa maama oyo yaddira maama wo mu bigere mm. omaama ono omwana omwana bwe yazaalanga nti omwana gwazadde muwala maama yakwatanga omwana ono owokubirewo owemabega teriyo omuntu azalibwa nga si mulongo tujja babiri bwe yakwatanga omwana omwana ono owemabega oba owokubiri mugumiti owokubiri gwebakulekeranga akaaba ne bakwata ono owokubiri maama yagendanga mu kitooke kya nakitembe hmm. mweyafugikanga omwana oyo mm. n'amugamba n'alamiza n'agamba nti ebitambu olutwe ebikwa byonna ebisiraani byonna ebyalibadde bibeera ku muganda wooli byonna byonna gwe genda nabyo omwana ono owookubiri ye yagendanga n'ebino byonna byozza oyogerako ngaalazeewa bwe yafugisibwa yagendanga nabyo eh. ebyali badde bibonyaabonya ono maama gwewasabira nga omwana woono gwosigaziza buli kyoyagala abeere mu nsi muno hmm. ekintu kyebayita maama mukijje nga muomuzannyo hmm. nkuddamu ekintu kyebayita maama mukijje nga muomuzannyo hmm. maama aba maama maama aba asobola okugaba ne wataata omulala ne maama takyusibwa omwana bwe wazaalanga nti omwana ono omwana gwazadde mulenzi hmm. baamutwalanga mu mbidde eyaffe enganda eyasobwe kyenagamba bannaffe abo gye buvuddeko ab'emmengo twalibadde eyo yonna yonna ensigo tugirina eya nakitende ey'embidde ezaffe zino ezansobwa buli kika kyonna nga tukirina ensigo eyaffe eyandiiza eyawoomanga ensigo eyaffe eyabogoya ensigo ebijanjalo biri ebyaffe ebinyeebwa byonna nga tubirina so sigoberera kawanda mm. kati eno embidde eyansowa enganda kubaafugika ngaomwana omulenzi era maama nayogera ekintu kyekimu nti amalogo ebitambo byonna olutwe byonna ebyalibadde bibeera ku muganda genda nabyo naye ebyo bitooke tukyabiyina ebyo anti nkubudde nti yensigo hmm. mbagamba nyo bino ebintu byetugamba byebintu ebigwa mu kigambo kiri ennono hmm. nakubulidde ku miryango omuira ennono n'ebyobuwanga ngaomuganda yenna otambulira ku nnono mulimu ne banaffe abali mu wankole abatasulanga nnono yaabwe nosanga omukyala nga yesaanisa engoye ze hmm. omukyala ngaggumidde muganda yoga nti omukyala yesibye busuuti yaggumidde nga bannaffe ate bo baabisigaza ennono yabo bagitambuza okuyingira kuba kuyingira bano abamu bali mazina nosanga kati nesijja kwogera kumanya go kangaleke kubanga nze ndabye emikolo mingi mbaomwana omuwala ayanjula bba ngaengeri gyebakozeemu ebintu oyo omwana tagenda kubeera na mikisa mu nsi muno ebukojja tevambwa ne bwebwabeera kojjaawo kati gwe mini emika giwali ogenze ebukojja n'okwata nimba yebukojja n'ogigwanzi giwuliddeyo kakiro k'ennyama ah. oyo abeera kojjaawo yakuyiggira yeddungu ekyo temuli kijjawo emikisa gyonna ate nemugenda mwonoona ekintu kino kubanga wali olimba lw'omuyimbi omugenzi pawulo kafeero yagamba mwannyina nti musaayi gwange nsaba twogere Hmm. naye nagamba nti temusomba ngaebiri tuba bino byetulina bitumalira ddala wano mu buganda teriyo kika kitabeeranga na mpewo teriyo kika kya buganda kitabeerangamu balaguzi oba basawo ababeerangako empewo nga nkozi naye empewo z'abaganda mu buganda teza bonga alina okugamba nti n'amalokebyanaga nti nesente zo zireke tambula ogende katuma bino ebika byammwe bwemufuna bano abaana n'abeera mu kitangaaliko empewo eyali badde akola ebituufu mu kulungamizibwa okutuufu n'agenda agula amajjini oba amayembe ejjini no lirese oba ejjembe gwolyese likolera esente ennyingi okusinga ku mpewo y'ekika naye eri omusaala gwakyo omusaala gwalyo musaayi naye empewo za buganda si za musaayi kyenagamba nti ffe abalangira ffe tetukuba nsaasi ffe tetusaddaaka mpeewo za buganda sizaamu ezo sizamusaayi bwosanga omuntu ng'aliko entowo entufu ye muntu asobola okukiranga nokuga nti ah, n'enkumi z'ettaano zitwale genda okole kino na kino omange njagala bugagga ekyo sikimanyi oba n'obufuna sibwenkimanyi bomanyi bwobitwala kaakati nkulambikidde ensonga zino hmm. nti ffe tetukwata musaayi ffe tetukwata mu ddagala tetukola ddagala hmm. kyenakuze ku lubereber newabeera yesu kristo hmm. yafukamiranga ku nsozi na ku nyanja kweyasabiranga naye ate nsobola okuga ntigenda okwata ettaka olinaabi gunolabangaekyobwewusa genda ose n'amazzi ku luzi werutyo onaabe mm. neffe tetukolagana ne kakati ne bajja nkozezayo kayimba k'omugenzi pawulo kaferu yagamba oli temusumbanga ebiri twetiba mm. byono byo tulina bikola ki bitumalira ddala ekyo kyo kyabalimu okutegeera nosanga omwana omwana gandize nakibingi sokosera bafuna kale nanyumizanga ku ggwe mm. nenze mu basawo bampadde eddagala naye nga sitereera nedagala lino dino geba mpewo eh. ngaempewo yo yunozi ya ddagala banebona oba ogenze bugenzi ku nsiko empewo yo nga kwerinyi jjajjaffe omusambu ansiko nantayomba gwe basaawo gwe balima nga asirise eddagala lino tubalidde ku nsiko omusaba nze era olukiiko nalimukwe nagamba abasawo nembaga teekawo k'ekinusu ekyekikumi oteekebwe emmwanyi ligule ettaka eddagala eryo ku nsiko kubeerako nannyiniryo jajjaffe ensiko kubeerako alikuuma kubeerako n'alitongoza so tobalidde gwogenda odduwa terigenda mukolera kati abaana baffe bano beemasaz abaana abawala noona kulwasookera ddala okgenda mu nsonga teyabuuka nga masanganzira ensobi zonna zebansobi omwana n'omuwala agenze mu nsonga kyasosokozesa ngaagenze mu nsonga kifugikiddwa kitya omwana n'omuwala omulinyidde ebisizi lwasokedde alugera mu nsonga wamulinyira ebisizi awo nga wa myaka emeka lwasookedde ddala okgenda mu nsonga eh, ekisizi kyeki ah, ebyo biwanvu hmm. ye wa ne muwala nga mubejja namukaaga oba mukozi ekisimanyi kakati nsonyiwa okuyingiza ekyo mu nsonga gye tuliko hmm. kakati nkulaze owe puloguraamu ekyo ekintu kiwanvu hmm. giba misomo miwanvu okuyigiriza naye nze ndese ku kiri kyokoze eki tobolanga buli agwedda lwayingira kkubo anoonya munne ono hmm. kyetwabagamba nti ffe kyetwagala gwe bwogamba nobanga ogenze mu maaso nokozesa ekigambo kya mukwano gwange oyo buganda ku ntikko mm. entikko e, bwogwe buganda ku ntikko ngonootereza ennono n'ebyobuwangwa mm. sooka otereza ebyo ebintu kubanga woofiisi oginaeyo ebyobuwangwa n'ennono omuntu wa buganda mu uganda mm. alime nga tafuuyidde eddagala alimbe nga takozeseza ddagala abantu byebaagala okuwulira naye gwe noosanga nenkoka eŋganda yenyininyini eyaffe nayo yayingira eddagala <laughs> kakati ndozi nsonga njikubulidde bulungi lwaki eyo nsonga nompanvu mm. naye ensonga ezimu nga bweziteeza okumpimpi ojafunayo ojja kunoonyayo abawandiisi kubanga nze olwo lubeera lusirika lulamba mm, lwaki tetuwandiikirayo ebitabo abantu nze omutwe gwange mm. neebazanyo bajjajjange bampa goba oba ogulina obeera nga alina gorodi kyobulabanga nze kujange bange nti olwo naabavuma <laughs> nasisi kubanga gwavuma bino byemmanyi tobimanyi era e, gwagamba nti oba oyo simanyi ani mulimu nabemengo nabatudde nowabalwanantalo nti oyo waba mubagamba banaba oluva nti omunyarwanda oli muki naye kibi nnyo omunyarwanda okumanya tinnoneyamuddasinga ekyo kiba kyewuunyisa kyewa olulimi oluvuma nti ate osomanyi sigundi ono sigundi baluviiremu ddala bawulirize bye twogera ate bagjemu naye ensonga ezo nzaawudde ku bimpimpi ebisobola otuzimba notuyamba ojja kufunayo abeegomba okumanya n'okutegeera bajje bawandiikemukutu gwennyini so nkubiriza abaana abawala hmm. aba bannaffe mugende mu bufumbo nga mwetegese hmm. abaana abawala mba ng'otuuse okuzaala ne mwaba nga maama yava mu bulamu bw'ensi eno hmm. temusuulirira nnyo bamaama bano abaddandigiri bya bamaama baffe abatuzaala maama bawankizo tuula naye maama taleka kikolimo hmm. <laughs> ah, ah. maama taleka kikolimo maama ye abeera wamukisa ebbanga na naye mbakubiriza bw'oba ng'oli lubuto ddayo eka omwani akukiriza ate ne bwoba ozadde malwaliro gano agafa amazungu hmm. mugambe ono akuzaalisa nti banenze omwana oyo owokubiri mumumpe maama gwe fuluma omwana omwana ono oba olinya etakisi yo eh, omwana agenda afugikibwe abamu banja kubanga tebakyagala naye nze kyensobodde bale kukiko olwekyo kyobuuzisa bamutegeera gwali ozaddeko goli otutosindikanga ku mwana mbamutegeera mm. kale n'olwekyo nze mbakubiriza okuddayo eka abaana abalenzi abavubuka abatandise eyo emirimu gyokukola bannaye temusuulirira bukojja bwammwe famumu tuyinza okuba nga tetufuddeeyo ku bukojja tuyinza okuba oba nga tufuddeyo nyo okugamba nti kino kyetuga temubusuulirira kubanga nze ekyokukola nkimanyi okusinga ggwe jajjanga ajja kuŋŋamba nti kola kino twakikolanga tutya okusinga ggwe obukojja kintu kikulu nnyo newebanga ebukojja waliyo embwa terimbwa ebukojja teva oyo abeera kojja nammwe ababako ofiiriddwa ku buko okuzika oba okumaliriza ate muganda wo nayina okuddayo eyo ensonga naye ate empanvu buuza kirala tufundikire kuba muwalanga omubejja namukaabya ali wano bimutabuseeko namukaabya omubejja namukaabya namukaabya hmm? oba nkute ah, ensonga yono ow'ekibuzo ky'emmamba ono ayagala kumanya mmamba emmamba mu ngeri ki emmamba ziri mmeka zikola mirimu ki zaavaawa <laughs> ab'ekika ekyemmamba emmamba togaa nti oba ziri mmeka naye kansooke nkubuuza omulangira hmm. nakibi lwaki buli kyendeeta kyonna tokigaana nsobola okigaana anti wansise nenamba ah. ah, nedda emamba hmm. gyemuvudde nalebera ku mamba hmm. teriyo kika wano mu buganda kitava mubalangira okugjako ngaomuntu ayogedde tamanyi nekyekkobe ekyaffe kijje kunze nkugambye emamba kabaka owoolubereberye hmm. mubalya mmere oba kabaka yava mu mamba nangira emamba eyanankere era be bajjajjaffe bakiruweebwerenga hmm. nebwabira kabaka be bamukwasa buli kimu hmm. emmamba eyo yanankire kabaka akanyalira ye yaleetera emmamba eno namaka ku kweyawula kweri hmm. kabaka kanyalira ye bwe yatuuka nga mukunkumula lakuba bamuyita kanyalira ekitawulika bulungi yagendanga ku mitwe gy'abanne balangira banne ab'emmamba kwe yakunkumulanga nebaga nti bano omusajja atuziba amatu omusajja atulwaze omusajja atumala wo akunkumula ku ffe mm. beyawulako emmamba namakaka mm. namakaka bannaffe gye bayita emmamba eyagabunga gabunga yali muntu teriyo emmamba ya muntu nga bona obuza nti weddira mmamba kinti eyagabunga nedda emmamba yayitibwanga namakaka emmamba eyo yeyajja eyekutula kweri eyanankere era batuukira bubebbere oba mukimuyita ebuwaya Mm. era gabu nga sina nabayomu balya mmere mukiseera kino ebiseera byetulimu yali muwanvu ngaera munene nga gabu nga gabunanyanga bulawo omuvule bwebakuza olubiri bajajjabu nebakolaga gabu nga bweyenkananga o yali afaanana kati gabunga yakulembera ekisiina kya pipapawa yebiseera ebyo nga bakooye <laughs> omusajja agenda ku mitwe gyabwe mm. kale emamba bwe zityo emamba zonna zonna jazajja zeekutuulamu lwafuga bbi hmm. oba obwembeeri yakolaki yabangawo kati eyo waliyo kirala naye nga kisembayo bangi mesage ezifunye hmm. mesage ezimba kujjanga yazirabyeko nyingi nze kampite wano hmm. uh, nsabe abantu bonna nti omulangiro ono atukoledde ebintu bingi atusomesezza naye tetulina wadde nekimu kye twali tumuddizaayo kati omuntu ng'oyo tuli mujjawa kyoba obasaba hmm. saagala nze siri wabya ntaya te seegulumiza kijja kunuma okumala ebiseera nga mbabuulira ebintu no hmm. wadde ekigambo ba tokindetedde dairekiti hmm. naye tovuma tovuula kubanga ze nomanyogedde ku muntu nkulaga ensobi gye yakola hmm. nkulaga ne bweyandikoze wadde oba tekinuma kuba tekindetege direct ate nze siri ku social media kati kimala nemala obudde sawa bbiri mumbuuza mu abangwira obugwizi sitegese nomba ntambula mu mmotoka mumungwira nga mpakinga nembawo obudde ate olinanvuma gwavuma nga tonnavuma gwonaawe vaayo otulage kuba kino sigama nti buli omu akisobola ngobunno gamba nti kuba wabudde nibyenkugamba bikulu ojja kubeera gyobadde nga jajja wabadde agoba okuttaka naye kati nkubudde mwetegereze ebyapa bino hmm. bannange mwetegereze hmm. bannange abakulembeze byebitundu mufeeyo okunoonyereza hmm. ddayo ono jajja ekyapa omuge nti kino mamwakimuwadde era wasinzidde okukyo kimuwa nga ffe tinumumanyi ku kyalo kyaffe so nzikiriza Ah, nja kuddamu ekyabadde bagamba nti bawandiika <laughs> naye bwe mulaba musobodde twandye kutte kutte ngaffe bwosomeseza omwana oyo ansonyiwa okyogerera ku social media hmm. ajje gyoli hmm. nenamuzayo ebukojjanyamu obulira ekyokukola hmm. waliwo omwana oyo ow'engabi bambi waliwo nira miko janga bisoma nabimbuulira mm. abe nti nenda kuba buli olunaddako e, e, abe nti amasiga amakulu abedde ya lubumbu abaddire ya hmm. kaasa mm. abe nti muleke bagamba nti si bannayuganda bannange mukwate empola abantu baffe ebika bino mubyetegereze olaba bagamba nze owekkobe nti siri muganda obuganda si nyindo mm. obuganda si muziro obuganda sirinnya obuganda mpisa nabikolwa omuganda mpisa nabikolwa ne bwana ofuluma awo woofiisi omusana omusajja ngaakunkumulamu ogenda mubuuza nti wa hmm. kiza ngaatali muganda n'okunkumulamu lyango gwaffe wano hmm. ogenda mubuuza nti anaga nzookero newulya kyokyoseza weeyisizza ngaatali muganda hmm. ate n'eddiini eno eddiini sigamba nti gwogenda bugezi bangi bagenda mu masinzizo ne bagenda mu kyaki ne muzikiti ninga sibakkiriza katonda oba allah kyakwagalamu kiri mu bwongo na mutima ensonga nolwaki oli ne bakola ekintu nga kyesittaza bagamba ti abira nga talina ddiini ku mutima hmm. kati neddiini etubeere ku mitima naffe tuli bakkiriza wadde tuwogera bino ati ne bannayuganda mwe abasoma tv abasoma amawulire ku tv omuntu tebamusaddaaka nti basaddasa omwana eruwero nedda obwo bubeera butemu basaddaaka kisolo oluganda no mulutereeze mbawula ne bannanga abasoma amawulire bino alibadde ndowooza nti abatudde ku bbs baali badde boogera ekintu mu luganda era mu butuufu bwakyo omuntu tebamusaddaaka obubeera butemu mu lulimi olwaffe tusaddaaka bisolo teriyo nga bwagamba nti nuyidi yakusala bisolo oba yakusaddaka te noleeta mwana obwo bubeera butemu baatemudde omwana ekisoga baatemudde omwana mukyaggwe baatemudde omwana erweero baatemudde omwana mu busiro baatemudde omwana mu singo naye muleke egamba olugambo mbu basaddaasa omwana nedda omuntu tebamusaddaaka basaddaaka kisolo obwo bubeera butemu so mukikozesa nnyo ekintu ekyo si kirungi obawulira nga bamanyi obaera nga bategeera olwo luganda teruliiyo era ntumira nnyo mukwano gwange omwami yoyani abeera nnyo ku bbs atambula nnyo kaweesa kaweesaani atambula nnyo mu mbiri nomunaye nemuganda ngaomulangira walugembe joseph ati wa bbs mbatumirako nnyo wadde bambi abamu gye mutuuka tebabaziikulira nsonga ntuufu hmm. bani bamusanga mu mbuga ezo baba tebamanyi naye mukama bawa omukisa kuba bagenda nnyo maaso n'okunoonyereza omwana eyo oba yensereko oba yaani abeera nnyo ku bbs onaku lesi kubanga bagambye agenda nnyo mu mbiri agenda nnyo mu mbuga n'agezaako nnyo okunoonyereza n'okumanyisa bazzukulu ba buganda mbasiima nnyo abatudde mmengo nga mukola ebyo musaanidde ah, oyo omwami anaabaawulidde uh, anaba ngena muwe enkoko yinze nga tonnampa ai uh, ah, nedda alinga lyo ndyerabidde nyinga oba yekaweesa abaani naye bwe njogera ekintu ekyo abawuliriza abo abanawuliza obutambi buno bo bajjako bamumanyi abeera nnyo ku bbs naye atambula nnyo mu mbuga ng'akwata n'alaga amayinja n'alaga ki n'omulangira walugembe yewalugembe josephat ewe eh, ni bs ewani bisi naye mutumiddeko omulimu ogwo bagwebali bagwebalire ddala kale nolwekityo yinja kutumira banalinnya nangeanamasole n'abalangina n'abambejja toli mukopi oli mukopi Eh. <laughs> nina nga kutumideko naba uliriza abo bonna ne waliwo nzikiriza ninga mm. tujja kuwandika ebimu sijja kuwandika nyo ku nkola ya misambwa mm. naye ennono eno gyosobola okutambuliza ako amakaago ennono y'abaana abawala mm. kale mbadde nsaba nyo eh, nzikiriza tujja kuwandiika mukama baana omwe obuvu bw'ebika by'abaganda ah, obuvu bw'ebika by'abaganda ah, tujja ndooza buwandiikako nabwo Ah, eh. naye nedda obubika byabaganda waliyo omumbejja awandiika ekitabo ekyo akyo ah, tujja kuwandikako ebimu naye ngaobuvuba ebika byabaganda nensonga ezimu manyi waliomumanyi fx mbaziira anti ono ah, ayinza okuyambako naye ate ono omumbejja agenda okuwandiika hmm. nagamba tomanya waddeyo omumbejja n'ebintu bingi nebyategeera hmm. ate nga newemba nga ndowoozezza najja nakwebuuzaako erwaba nga engeri gyalambiseemu ensonga kyankizo nnyo okumanya ebika byobuvu e bwebika hmm. naye nga bwe nagamba nti tetwalibadde bosanga oli nga si wa malala tetwalibadde nakwesosola ate ne bannaffe abalina amalala ffe si bwe twakuzibwa twayagalanga nnyo abantu naye buddayo nokumanya nti nno obwakabaka bwali bwa mirundi ena bunyolo buganda tolo nankole hmm. kati gobova mwankole obetoro ngaamalala olina mangi notuganoga nti buno omuduka bwabaganda ffe tuvuga zino ekyo nedda si kyabugunjufu kingido muzeeze nnya zavangamu abantu nga tukozesa nnyo obugunjufu n'obugunjufu ebusoga bwavangayo nga nti busoga lyali twali lya buganda ate nabo oliginiyabwe abasinga balina omusinyi nga gwaviira ddalawo mu bunyolo ffe tuli bagunjufu kale nkubiza nnyo bannayuganda n'abaganda mu mm-hmm. uganda tugyemu amalala era ensi si yaffe era eno ensi tetugenda naffe ginyumirwa naye abaliddawo olw'ekisinde kino mwanga t foundation kyeyatandikawo mm-hmm. twagala nnyo munyumirwe buganda abaliddawo banyumirwe buganda nga tetukyaleeta biragala nti ate fuuyira nyaanya tetukyagamba ate mapapaali mugafuuyire ebyo bye buganda gyetusuubira ejja okuddawo era buganda nze nkyogera nnyo nti si yaffe buganda yaabaliddawo so tujja amalala mu nsi tweke kwetwala nti abamu basinga ku bannaabwe kuba ate naffe abalina nemu n'enkizo okusinga kummwe tetulina malala tetukyokooza tetulumbagana bantu naye ng'ate zenaga nti n'okuba kutabangula nsobola okutabangula ate ng'ekyo nkimanyi mm. ate nga nkyewula naye nga temukiinako nabuyinza ngabuge nti eno embeera gyetulaba eriwo ebirwadde bino ebita abasawo bibalemerya nebibasumbuwa mm. eno eh, embeera y'omujjuzo ogwolaba ogw'amazzi bannaffe nabo twabategezaako ab'emmengo abo tuzimbewo embuga ya namyalo era kino sijja kutya kyogera oba kwekiriranya buli muntu yenna abonaabona olw'amazzi buli muntu enyumba gwe bagitwalidde buli muntu atalinawo osula kati olw'amazzi ab'emmengo twabalaga nti twagala ettaka lyerusiti n'ekigo ne bulubaale tuteekebwa embuga zino zeetagisa teri mulala obutonde bw'ensi wadde kibiina obujjawo naye mugume namyalo abanja myalo gye olw'obunafu lwabwa bannaffe nti bo bubalaga nti embuga erina okugenda wano bo nga baagalawo nusu ebe miliyoni bisatu tebakuwuliriza kale mubonabona lwa bannammwe bwemukubira engalo bwe bajja mu bitundu byammwe nga mubaaniriza mukuba engalo muzina ebiyitirirwa nga mumuzina musula muzina naye nga tebubungira bbanyika so nsaba tubeere bumu mm. temuvoola temuvuma ah, mukwano gwange gonjulira naye kusimusimayo ba ajjukira omwami muloddokaayi muloddokaayi nkyamujjukira ya muloddokaayi waliwo yamukubirisimunanga nti weebale tuyambo naye yabadde ah, ntegeera tammanyi kubanga okumanya kyanjawulo bajajjafe baga nti omuwala atamanyi musajja nti mbeerera mm. atamanyi mukazi nti mulangatakatukumanya kintu kyanjawulo nnyo nandaba abayawuliriza obutami nga mubutaddeyo nanga nti owaayi muludduka yinze mbadde manyi kivumo nemugamba nedda nze munaffe abyogera aba tamanyi so sinza asembayo nabagere nti bangi balijja ate awakulu nno netiwakola ki tewakulemu ah, bannaffe abagundi abaali ab'omukulu waliwo opoment kujajja ngambye eya bannaffe ab'ekisinde ekya aligaweesa hmm. sinze nina okwegatta ku aligaweesa ate nze okwegatta ku aligaweesa mala tegeera biruubirirwa bye okwegatta ku mwami aligaweesa alina kuŋŋamba nti embuga message eno kanjiiso wano ndowooza twakazzaawo embuga bweziti so yasinze nina omwegattako bw'abanga ddala ekisinde kyakuzzaawo nga kyebawandiise mu message yaabwe ya komenti yalina okujja gye tuli tumuwabule siibula tuve wano ekyo nkimanyi akkiriza agaane sigwa mu kiti kye siri wamaanyi nga ye naye tuna kye tumusingako kale nabo obaniriza bonaabaze batwebuuzeeko hmm. kale mm. mbaagaliza olunaku olulungi hmm. mukama abakuumi kale naffe tukwagaliza okubeera obulungi